yung bala Yes, correct. BBS na yan. Pwede na din yan. Pwede na yan? Bakit? Hindi ko malabas. Hindi ako malabas. Ganun na muna yan. Yan. Nasaan yung price niya? Kinuha niya. Nasaan yung price niya? Ilagay niya lahat dito. Picture mo daw. Ano ka video niya? Ayun na nga, picture mo. Asan? Ayun, papilitin mo yan. Ah, gumana? Hindi. Ayun ah. na. Okay na? Pwede po mo Kunwari, nag-boom na yung file niya. Ang dami na rin, dami na rin. Okay yan. Buksan natin ito. O, manghang ang iyan, pero matamis. Sweet and sour dyan. Tama di ba? Yan ang pagkain ni Kurt, BTS. Um, Ayan, sa labas sila, bawal sila sa loob eh. Medyo. Pareho lang yan. Saan ba dito dito? Ah, mo na. Sausaw na. Salam mo na bago sausaw. Game, game. Oh. Sarap. Oke okay, Oke ya. Hehehe <laughs> Marami doon, may kay Kuya David yung sinabi. Ahang? Tangahan <laughs> na si Kurt. Boy Taker. Kaya sa labas lang sila mga ka once again. Dahil kasi ang bata pa sa loob, kaya sa labas sila kumakain. Oh, hindi ka makakain. Eh. Kaya pa wala eh. Kain lang. Naghanap ng extra rice si Jay, ano, beans? Wala si Kurt nun. Solo. susuno. Serong muna bago Game, Oh, sarap. Gimentanin, Oke okay, ya. Nakabukas na. Part yun. doon, may kay Kuya JB niya sinabi. Ahang? <laughs> Tangahan na si Kurt. Boy shaker. Kaya sa labas lang sila mga ka once again. Dahil kasi ang bata pa sa loob, kaya sa labas sila kumakain. Matanggalin muna ka? Oo, oh, hindi ka makakain. Eh.